tchauzinho pro meu vídeo, Léo. Dá um tchauzinho. Oi meninas, vamos tocar hoje. Vamos. Meu Deus, que carro sujo! Cheguei em casa, liguei a internet e aí é isso aqui aconteceu. Eita. Banho de chuva hoje? <laughs> Ah, tá gravando já. Tá gravando já. Responde. Fala, desgraça. Gente, flagrada a camisa de vocês. Outro curso. Igual. Só que eu não consegui tirar foto, nem ela. É, a blusa é igual. É isto. Vocês lançaram tendência em Porto Velho. <laughs> Mais um dia na universidade. Eu não quero aparecer, não. Tô de fé, vou deixar Mentira, tá? só teu tronco aqui, tá? É vou deixar só teu tronco aqui, tá ok? É só o teu tronco vai aparecer aqui. Mais um dia na universidade. Tô de férias já. Mas aí vai ter que vir hoje, vai ter que vir amanhã. Sexta. Sexta? Sábado. E sábado. Tá ok? Tá ok. Thank you. both sides.